Nivîsa Fehîm Işık di welat de nivîsandiye, ew jî do me bora par vekiribû, dewleta Tirk bê ku şer bike niha li Amedê dixwaze daristanekê bi navê Dewlet Bahçelî, neyarê koka kurda bi navê Dewlet Bahçelî daristanekê ava bike. Fehîm Işık jî vê mijarê girtiye dest û dibê gardiyaniya sûrê dane Dewlet Bahçelî. Di sala hezar û neh sed û heftê û pênc an de Alparslan Türkeş berê xwe dabû Amedê û digot, Ez ê biçim fetha Moskowaya piçûk. Ji hemû bajar û navçeyan bi hezaran faşîst jî tevî Türkeş berê xwe dabûne Amedê. Amedî rabûne ser piyan, ji heft heta heftê salî hemû Amedî li kolanan bûn. Dewleta Tirk li benda berxwedanekî wisa nebû. Amedî yek gav paş te naavêtin berxwedana xwe bi israr meşandin. Digotin heta ku Tirkêş venegerê pîna xwe em ê kolanan bernedin. Di dîroka Amedê de ciyekî taybet ya vê berxwedanê heye. Piştî wê rojê tevgerên şoreşger ya Kurd li Amedê xurt bûn. Pêşketinên Amedê bandora xwe li Bakurê Kurdistanê jî kir û tevgerên Kurd her çûn mezin bûn. Duwazdehê Îlonê pêşî li vê pêşketinê hate girtin. Faşîzm careke din bi rûyê xwe yî eşkere hate ser hukum. Mêtîngehkarî careke din bi hemû saziyên xwe ve li Kurdistanê bi cih bûbû. Li zindanan, li gund û bajaran her cûre îşkence û cînayet çêbûn. Kurda dîse li berxwedan. Li zindanan, li çiyan, li kolanan berxwedaneke bê hempa meşiya. Ev berxwedan îro jî didome. Dewlet jî her carê xwe bi lîstikên nû dielimîne û dixwazê berxwedana gelê Kurd pişkîne, Kurda bê şexsiyet bike. Vekirina daristaneke ya li ser navê Dewlet Bahçeliyê faşîst jî yek ji van gavan e. Waliyê Amedê Münir Karaoluyê Diz, her wiha Qeyûmê Şaredariyê ev Gestapoyê nû yê Amedê, çendê hanê biryarek da ku navê Dewlet Bahçeliyê faşîst bidê daristanekê. Amedekariya danîna vê daristanê dest pê kiriye. Ew sûra ku dîroka wê digihêjê hezaran salan, şipandin zindanekê. Niha jî bi daristanê navê Dewlet Bahçeliyê faşîst lê kirine, dixwazin gardiyaniya wê sûra berxwedêr jî teslîmî faşîstên tirk bikin. Ameda berxwedêr divê rê nede vê rûreşiyê. Çawa çil û heft sal berê Tirkêşê faşîst ji Amedê qewirandin, hizra şoreşgeriyê li Amedê qewîn kirin, divê niha jî li hemberî kiryarên qirêj rabin ser piyan, hiş û hizra şoreşgeriyê careke din ji bandora kiryarên qirêj ya dewleta tirk derxin.